हॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी हॉट और बोल तस्वीरों से तहलका मचाती रहती है लेकिन हाल ही में एक खूबसूरत अभिनेत्री की हॉट और बोल तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा के रखी है इस फोटो में यह सिंगर और अभिनेत्री अपनी हॉट अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बना रही है जी हाँ हम बात कर रहे हैं रीटा ओरा की जो कि फेमस सिंगर और मॉडल है